배 마사지 해주고 그랬고 어, 하지 말까? 그흑 그 여러분 안녕하세요 쿠키커플 경식입니다 오늘의 몰카 프리코 앞에서 방구 끼기 기기 저번 영상에서 저희가 온천을 갔다 왔는데요 가기 하루 전날 구독자분께 한 통의 DM을 받았습니다 뭐 방구 몰카 해달라 뭐 이런 내용이었는데 아무리 최근에 저희가 몰카를 많이 했다고 해도 그것도 여행가서 방구똥 이런 몰카 해달라고 말씀하시면 바로 합니다 아이디어 감사해요 로맨틱한 분위기를 만든 후 찔끔찔끔 뿜어보도록 하겠습니다 출발 출발 그 후기 않 안녕 안녕 센이 치니 아주 많이 봤을 텐데 센이 치니니까 어떻게 해 이거 알겠다 아 근데 뭔가 なんか朝ごはんまでもうちょっと寝るのが当たり前じゃない朝ご정말로기대됩니다 聞いてに今まで千日もそうだったけど、千、うん、日日し朝を一緒に見て嬉しいなっていう考え確かにありがとう愛は私がありがとう音楽クリコが日の私のことを好きしてくれて愛してくれて、うん テ変女で一番好きだった時はいつ毎日好きもう本当本当本当最初の一番好きとかじゃないも今がもっと好きしこれ最近私なんか前コリコが 何食べたっけえ何食べたかなああ今までも本当にくるくにごめんなさい心もありますありがとうこれからもよろしくねということ、うん、私もよろしく朝からこんなんですけど幸せねうん遠いな あ괜찮다でもなんかもうもう去ったみたいな感じあ本当に大丈夫あペティももうなんでペもうペティぐらいこうよしこれ白いからもしかして トが白いからちょっと汚い汚いはいどうも、うん、今回お変みたいなことが本当にちょっとちょっと必要と思います本当に、うん、もあるし、うん、でも家に帰っても楽しみだから一緒にいるから、うん、幸せうん なんだろうもう何それ何感情恥ずかしいなあれあいが嬉しい時もう本当先日だったらそんなお父さんみたいになるのペマッサージでし始まるか ラジオした方がいい大丈夫ここにいない方がいいんじゃない、うん、涙がもう千日寄れんなご上ぐらいあっち向くと思うあ、あ、あ、あ、あ、もう消えちゃうけこれ私、私のこれの好きじゃないの私のこれ好きだけど、ちょっと今い一旦もう ちょっとランナーウェイさせましょうこぶしてもうあいさここここうんうんうんうんさてさてタッチさてもう